Saluton kai eh, bonvenon al nia nova epizodo. Hodiaŭ estas longa tago do mi ti decidis, pardonu mi, decidis eh, registri la antaŭ mediton eh, fru matene kai la vetero estas bona, ecce se ancora la temperatura estas relative malvarma kai la Vi vidas che mi rigardas multe dextren kai mal dextren char estas multa i homo in un sen uh, bush uh, maskoi char uh, do la situazio li bonigas kai espereble mi vaccinigios balda, <clears throat> eble anta la fino de uh, la monato sed certe post la fino de la medito serio mancas nur mal episodoi kai do mi preno spauso vi vola sa non si ti onal vi mi besona pauson. mi hava ideon por novai proiecto e mi discutos ilin con la subtenanto de la patrono kai la patrono a parte sed eh, tio estas nur mi diru discuto sed eh, se mi malfermos alian aferon mi afermos novan projekton do temas pri alia subteno alia afero do ci okaze restu con ni ancora o malmulte con meditu con ni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Odia mi volas legi kai mediti kun vi. Sur el tiro el tractajo humanismo. Ela iaro 1903. Mi legos sección quar el pagio 300 quardec. Mi consias che ciu regno cae ciu provinzo devas porti nomon neutrale geografian, sed ne la nomon de iagento, lingvo au religio. Char, la genta in homo in portas ancora o multe lando e tra nova lando essa la cefa causo pro chi la logianto de unu supposata da veno rigarda assassin chi el mastro in super la logianto ed alie de veno gis la tempo, ciam tiu ilando e ricevos nomo in neutrala in, mi devas almenau en interparolado con mia e sam principanoi, nome tiu in lando in lau ilia i cef urbo e cun al dono de l'avorto regno provinzo Cotopo. Do, tiu esta suffice fama el tiro, temas pri unu e la pli grandai mal successoi de Zamenhof, cae oni povas nur compreni tion. Lau la viv sperto de Zamenhof en la tiama Ruslando, kiel judo en la ghetto. Cae do, mi pensas che oni povas respecti, mi diru, prescau frenesan ideon, et se oni consideras gin frenesa, juste, Se gi venas el bon intenso kai el forta viv sperto. Cae mi pensas che tiu aliro devas gvidi nin antau ol facil anime iugi complexa in situatio in kiam landoi kai gentoi batalas ancora hodiau inter si. Dankon pro via attentum. Gis morga, ocae, ciel ciam, antauen, sen fine.